kodi amalume, tanthauzo la nkhanza ndi chani? Funso labwino mdzukulu wanga. Malingana ndi lamulo la dziko lino lokhudza nkhanza, nkhanza ndi mchitidwe uliwonse woyipa omwe munthu amachitira nzake chifukwa chakuti anabadwa wamkazi kapena wamwamuna, ndipo zimabweretsa chiphinjo kwa munthu wochitidwa nkhanzayo. Ngati mukukumana ndi nkhanzazi, kaneneni ku polisi, social welfare komanso mabungwe omwe amaona za ufulu wa anthu m'dera lanu.